Happy Joy. Lezatnya biskuit stik renyah dari gandum pilihan dan coklat premium Afrika. Terisi penuh, lezat sempurna. Be Joy, full of chocolate, full of pleasure.